yesterday, cause that's where I belong. On a rainy day, take me to that old cafe. We'll watch the teardrops drip away with everything バスのとこだった。しかし、新型コロナ影響大きいですね。飲食店で店閉じちゃうとかね。 ラが破産しちゃうと本当に経済に大打撃ですよ そのニュース見てたらね、アメリカでは火山の歩行器みたいな丸ばっかりになってて、その中に入ってテーブルがあって、食べながらこう移動できるっていうような、しましたね。パッと見たら、浮き輪を持ってね、歩いてるように見えるんですけども、なかなかアイデですよね。 東京の緊急事態宣言は本当に解除できるんですかね本当にみんな不便してるようなんですけどもやっぱ人口が多いからね こちらはね、宝くじ売り場再開しました。記念に嘘いシックスを買ったんですけども、ただいまいいな 今日ね、散髪したんですよ。今日から散髪屋がらいてて、安い1200円の店なんですけども、3か分開いたら、お客さんは少ないんですけど、じゃあチケットを買おうとしたら、店員さんが合わせてやってきて、今予約してもらわないと困りますんですよね。3時で入ってもらえるのは5時40分ぐらいになりますって言うんですよ。2時間半も待てないと思ってね、あ、じゃあもういいです って来たんですけどもねみんな散髪行きたかったんだろうね 大丈夫ですよ口の中にこれ入らないんだよなだからちょっとカメラで伸びてるしお伝えしてるんですけど店がそんな状態なのにまああと1週間はそんな状態になるんじゃないですか 近くにね、犬のトリマーの虫があるんですけども、そのトリミングしてもらおうかな、犬みたいにね、ガチャガチャって。 こうスパスパしてる自分がいて、ああダら、だ禁煙破っちゃったっていう何のしもない夢だったんですけどもタバコはもうやめて10年ほどになるんですけどねああ吸っちゃったみたいな後悔を夢の中でしましたねまあもうタバコを吸うことはないと思いますけどね 弁当箱ねちっちゃいように見えてハンガーが入るんですよあそしたら米だけなら2合入るんじゃないかなおかずは別にしてね ス弁当食べてると高校生の子排便してたのを思い出しますねちょうどね3時限目か4時限目に入る10分間の休憩で弁当1個全部食べて昼休みになったら購買行ってパン買って食べてましたねあの頃は底抜けに食べてましたからね 学生カバンがかっこつけて薄くなるように改造したんですよねでもぺったんこじゃなくて弁当が入るスペースは空けてあったんで教科書は全部学校の教室の机の中に入れましたから学生カバンに弁当だけ入れて行って帰ってくるとそういう生活しましたね 今日は僕の好きな肉団子が入ってますんでなおさらよしですね ですが、車の屋根の塗装が剥げてきまして、茶色に変色してるんですよ。さすがにやばいですよね。でまあちょっと塗料を塗って応急処置したんですけども、もうサビが回ってるってことですよね。今車なくなったら、ちょっと痛いぞ。こっちは田舎だからね、車がないともうセーブできないんですよ。 いて車を乗り換えるなんて無理ですしねもうね好きな車なんですけどこの間細い路地に入ろうと車が小さいたら鳩が飛んできてね車の下に入りやがったんですよわーと思っていつハンドル切ったら横のなんか棒が立ってて ガそこに関しては、私はさ、本当あの、クソバトは何しやがんだよ、本当に。結局、万人とライトの交換で30万ほどだったかな。あ、30万じゃないわ。15万だ。店の人にはね、もう買い替えたらどうですかなんて逆に言われるんですけど、お金はないんですよ。とかちょっと言えないんで、あ、まだ乗りますっていうふうに言ってるんですけどね。 まあこのぐらいのもんでちょうどいいかな大食いも無理だしかといって少なすぎると足らないし難しいとこですけれどもねだんだん蒸し暑くなってきましたけど気候の変わり目風邪などひかないように気をつけてくださいではごちそうさまでした